वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें अगर आपने हमारे अपने यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे Manila